वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा मेरे साथ आज अकबर है अकबर मेरे पास आज दूसरी बार आया है अकबर अपनी प्रॉब्लम बताओ व्यूअर्स को ये एक हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है एक्टिव प्लस के नाम से okay. उसके लिए वीडियो है और कैसा लग रहा first time it was good it was really good it was unacceptable मतलब अनएक्सेप्टेबल मतलब अनएक्सपेक्टेबल अनएक्सपेक्टेबल uh, हाँ, कि मैं ऐसा ट्रीटमेंट मिला यहां पे This is my very first time visiting any chiropract in this life and uh, sir has helped me a lot. तो किस लिए आए थे तो बताओ I came for my back. I'm having a very severe back pain in my neck. It was like I couldn't resume my gymming again. I was a very good lifter. I used to play cricket in Dubai. तो पावर लिफ्टिंग करता था तो ऑब्वियसली तो हम्म। उसकी वजह से मेरे को थोड़ा बैक में इश्यूज होने लगा and plus I got to know that has some problems in my legs as well he is flat feet या I am I am a flat feet so but I am in a very good hand right now I can see you and I think I will be be very soon and I will be coming back soon yes so जो हमारे व्यूअर्स रेगुलरली देखते हैं तो हम हमेशा पांव की बात करते ही रहते हैं फ्लैट फीट का मतलब फ्लैट टायर होता है फ्लैट टायर या पंचर टायर तो पंचर टायर के साथ गाड़ी नहीं चल सकती उसी तरह से हमारी बॉडी नहीं चल सकती और उसके लिए हम इंसोल बना के देते हैं ताकि आर्चेज वापस आ जाएं और अकबर को भी बताया है यही चीज़ है और इसकी ज़्यादा दिक्कत कमर में थी या गर्दन में थी ज़्यादा दोनों like it was maximum both both the same 50 50 और नीज में हील में यहाँ पे भी दर्द था हाँ नीज में थोड़ा था but now knees are fine knees are fine दर्द एकदम गायब हो गया नीज में हम्म। बस थोड़ा बैक में है लेकिन बैक में आया है वेरी गुड तो देखिए इसको एक ही दिन में परसेंट तक इसको ईज मिली है दिक्कत जो थी जिससे उसको राहत मिली है और मैं आज इसका सेकेंड टाइम एडजस्टमेंट करूँगा और आप लोग देखते रहिएगा कि कितना इसका एडजस्टमेंट होता है फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा हुआ था मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से इसकी बैक खुल सकती है और कर लेटेंगे चश्मा नहीं अदरवाइज का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है हाँ थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पाउंड्स नज़र आ रहे हैं है हाँ, ना जो कम होने चाहिए relax easy without very nice Very nice very nice turn करेंगे बेई तरफ तो खाने का भी शौकीन है हाँ था हाँ वो भी क्या खाता है I usually eat chicken. Chicken Yeah. Nice उस तरफ तो चिकन में क्या पसंद करते हैं I usually eat grilled. अच्छा ग्रिल हाँ तो एक चिकन तो खत्म हो जाता होगा हाँ half. एक नहीं half ही खा लेता हूँ. हाफ में क्या एक breast again. That's more than enough for me. Shoulder back. Easy. Okay. Straight. See the little bit. तो आपने देखा इसकी एडजस्टमेंट कितने अच्छे से हुई बड़े कंफर्टेबली हुई और आप ऐसे भी किसी को कोई ऐसी दिक्कत है आप लोग भी एक्सरसाइज करते हैं या किसी दर्द से परेशान है तो एक्टिव प्लस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम आपकी सारी बैकबोन्स स्पाइन वाइन खोल देंगे and you can be relief thanks for watching this video channel को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें and keep following us for more and more videos